哎呦我的妈！ 你他妈脑袋疼，你屁股疼，我抬着背，啊啊！啊啊啊啊啊啊！ aja. Kasi gue Oh, 阳了！哎呀！哎呦我的妈！ remember. <laughs> 你别笑！哎呦我的妈！ <laughs> 你妈生活的哈。 画的 baby，画画的 baby，奔驰的小野马和带刺的玫瑰。我说不甘心，也拍手拍走伤痕累累。用干涩的眼睛酿出香醇。 全部此生让我来渡，红色彼岸花，花瓣遍地撒。嗯？正道的光。 走不出那个圈，井里蛤蟆就能看见巴大的一块天儿哟。有人。 哦，是这样的，呃，我兄弟他脖子，呃，你别笑，这么简单。 有人。哎呦我的妈！有人。我爸说了，相亲的时候玩手机，就是对别人的不尊重，跟随便大小便一样。你爸事儿咋那么多呢？我爸还说，随便评论长辈。 是对长辈的不尊重。 <coughs> 你爸还说啥了？我爸说，等我们结婚后，给我媳妇买房子。哎，那你看我咋样？我爸说，跟你孩子相亲的时候，让我亲一口。试 <laughs> 试有没有触电的感觉？来吧，让你亲一下。 <laughs> 感觉怎么样？我爸还说了，要么亲的女孩子都叫妈，叫你爸来看我怎么管教你。哎呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！谁是我的新郎？ 嗯。啊！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！错了，错了，错了，错了。有人。 我爱你。